ассалаумағалейкум қазақ елі бұл бейсәріп бекен кеше фейсбуктан естіптім таразда прокурор, прокурорлар егерде мал басыңа қарай оған арналған жайылым жерің болмаса бұл салып жатыр дейді соған өзімнің ой пікірімді білдіре кетейін деген енді бұл прокурорлардың құзыретіне жатам жатпай сондай бұйрық шығарып шаруаларға бұл салуға Мен бұл заң шығару мәжілістің құзырында болу керек Жоғалды бұлар мәжілістің тарқаған пайдаланып заң шығару функциясын өзі қолдарын алды ма және де бұл э, тіпті ойға миға кірмейтін нәрсені істеп отыр бұл прокурорлар бұлардың осы үстіне қарап мен 38 жылғы қазақтың басына түскен ашаршылық мына нәубет есіме келіп отыр э, сол кезде де осындай жағдай болған э, <coughs> асыра сілтеу болмасын аша тұяқ қалмасын деп осындай ұранменен қазақтың малын тартып алып қолындағы күн көріп отырған қазақтың үштен екісін қырып жіберген 32-33 жылдары оны тарихтан бәріңіз де білетін шығарсыздар енді мыналардың ісі де соған келіп отыр сонда бұлардың көксегендеріне мақсаттары не тағы да қазақтың қолындағы малын тартып алып тағы да қол жайдырып қайыр деп отыр бұлар мен түсінбедім бұларды сол кезде аштықтан ашаршылықтан қашып қаншама қазақ басқа шетелге өтіп кетті қаншамасы қырылды қазақтың бұлар енді басқа соны келтірейін деп отыр ғой деймін не деген масқара бұл ал жердің бәрі қазір мынау олигарх латифундистердің қолына өтіп кеткен оны қайтарып алатын ойларда жоқ бұлардың жаңағы қазіргі айтып жатқан ана жерден пәленбай мың гектар қайтардық мына жерден пәленбай мың гектарды қайтардық дегендердің бәрі халықтың құлағынан төгіп халықтың ашу ызасын басу ғана деп ойлаймын өз басым осы мынау развал дейміз ғой развалға шейін колхоз совхоздың миллиондаған малдары болды жеке адамдарда да ондаған жүздеген малдары болды бәрі сиіп жайылып атты ешқандай дау дамайсыз енді сол жерге бая колхоз совхоздар жоқ мыңдаған миллиондаған бас малдары жоқ тек жеке адамдардың ғана малдарының өзі сол жерге сыймай жатыр бұл өте түсініксіз жағдай осындай осындай бассыздықтарға мынау биліктегілер неге қарап отырғанын мен түсінбеймін жоғалды бізді билеп отырған қазір президент те емес үкімет те емес прокуратура ма қайда қарасаңыз да прокуратураның бассыздығы қазақты басып жансап ұрып соғып соттап жатқан дос прокуратура сот дегеніңіз жай сол прокуратураның шығарған үкімін соны қабылдай салады болды сол шешімді айта салады прокуратура дегеніңіз қазір билік ең күшті болып тұрған ұйым болды ғой бұлар орган болды мына оның үстіне кешенің арғы күні сол тағы да сол таразда бұлда болған жағдай қаңтарда атылып кеткен өліп кеткен аруақтарға балаларымызға сот болып бәріне сотта жіберді бұндай жауыздықты мен ешқашан көрген естіген де жоқ едім мен мына біз осы түрімізбен солтүстік кореяға болатын болдық деп жатырмыз солтүстік корея болмаймыз уже болып та қалдыққан сияқтымыз біз мен даже солтүстік кореяда да осындай масқаралық бар ма екен өзі өлген адамды соттау оны мүрдесінен қазып алып эксгумация жасап оны экспертиза жасап қайттан көміп оның статья ілу қазақ біз қайда барамыз өзі бұл не бассыздық қайда қарасаң да қазақтың құқығы тапталуға тапталуда ә, оның алдында қызылордада ешқандай кінәсі жоқ қазыбекті он алты жарым жылға соттап жіберді осының бәрі не үшін мына тоқаевтың айтқан жиырма мың террористін табу үшін ба соны орнына қою үшін ба е тоқаевтың өзі айтқан жоқ па кейін бәрі ұшып кетті жаралы өлгендердің ішінен қолтықтарын қысып алып кетті деп ұшып келіп ұшып кеткен қандай террорист іздеп жүрсіңдер енді жауыз болдыңдар ғой сендер прокуратура сот полиция кнб е э, сендер де қазақсыңдар ғой сендер өз қазақтарыңның құқығын таптап қазақтар, қазақтарын тентіретіп жатқандарын түсінесіңдер ма сендер бұйрықтың құлдары иә анаңды өлтір десе балаңды өлтір десе өлтіресіңдер ма сендер сол бұйрықты орындайсыңдар ма не масқара бұл кішкене адамгершілік деген қасиет бар ма сендерде жоқ па қалды ма білмеймін бұны енді не істерімізді білмеймін митингке шықсаң барады да қамайды штраф салады бұларға биліктегілер қалай жеткіземіз біреулер айтады ой оны естімейді оны көрмейді деп әрине естімейді көрмейді енді мынау сайлау мынау өтірік сайлау тағы да он жиырма тоғыз орынды мынау одномандатный деп мажоритарлық жүйеменен сайланады деді жиырма тоғыз орын оның өздерін өздерінің партияларының адамдарын кіргізіп жатыр бұл жерде шын шынайы ұлтжанды патриот азаматтар кіре алмайды бұл жерде де менің күдігім сол өйткені партиядан жаңа өздерінің жағымпаз екі жүзді суайттарын кіргізтеді бұлар тағы да ана парламентке мәжіліске барып алып ұйықтап отыру көкті бас десе көкті басып қызылды бас десе қызылды басып және де бұл жерде артист спортсмендер көп екен олар не бітіреді бар осыған шейін болды ғой көрдік қой олар не бітіргенін тіпті бітірмейді олар әділ қазақстан жаңа қазақстан дейді өйткені жаңа, жаңа қазақстанды құрсын біз кореяға жетіп алдық қой солтүстік кореяға әлемге масқара болдық енді мынау жиырма тоғыз орын одна беріледі деп халықты қызықтырып оны тағы да өздерінің адамдарын пихать етіп отыр бұл жерге мен түсінбейтінім ол қалған 71 пайыз партийный спискі бойынша сайлану керек олар неге одномандатныйдан түседі осы заңды ма бұлардың істеп отырғандары соны түсіндіретін заңгер бар ма екен осыны фейсбукта біреу жазып еді соны э, бірақ ешкім жауап бермеді соған бұлар сол аңқау қазақты тағы да лапша шалып тағы да лақтырайын деп отыр ғой <coughs> енді осы Мен сұраған осы заңгерлерге мына прокуратураның шығарып отырған заңы мына тараздық шаруаларға қарсы заңды ма осылардың шығарып отырған заңы бұл әл, әлден іс жүзіне еніп жатыр екен біраз адамдар бір миллион екі миллион штраф та алған уже айыппұл малдардың басы э, көп болған үшін және бұның саяси астары қандай бұның экономикаға қандай әсері бар әсері болатын бәріміз де білеміз неліктен олар бұндай заң шығарып отыр осыған құқылы ма олар прокуратура заң шығаруға ә, осыған заңгерлер болса жауап берсе жақсы болар еді және де білмеймін осы мына қазір бұл тараздық шаруалардың ғана басына келген нәрсе ә, ертең басқа өңірлерге де сондай заң шығарылуы мүмкін е өзі қайыр сұрап жүрген қазақта бір екі миллион айыппұлды қайдан төлейді айналайындар ау малын сатар қолында, сөйтіп төлер одан кейін өзі малсыз бала шағасын қайтіп асырайды қазіргі көріп отырған күніміз онсыз да жетістік сонда не істейміз тағы да алаңғадарға шығып тағы да атыламыз асыламыз ба қорланып зорланамыз ба біз әлде шүкір тауба деп отыра береміз ба ары қарай алейкум берік інім бауырым қалайсың мынау тарас прокуратураның шығарған заңына мен күйініп отырмын мен білмеймін бұндай жағдайда не істеуге болады балапан басымен тұрымтай тұсыма деген тұсымен деген заман болды қасымыздағы көршімізді кеп қорлап зорлап отса, басқасымыз көріп тұрып біліп тұрып көз жұмып қарай саламыз ә, осындайды қоймасақ ертеңгі күні әрқайсымыздың басымызға түседі осы жағдай сондықтан бұл қазақ болып бір нәрсе жасау керек бұл бұлай жата берсек болмайды бізде болашақ жоқ ә, өз басымызды ойламасақ та болашағымызды ойлауымыз керек кейінгі ұрпақтарымыз не болады мына билікте отырғандарға бәрібір олар осы қазақтың мысын басып рухын басып тастап тұқыртып тастаған жөн санайды бұлар өйткені саналы сауатты халық ешқандай билікке тиімді емес иә берік сол системін системаны ауыстыру бұл бір адамның ауыстырған түк еш нәтиже жоқ енді қашан қотар екенбіз осылай мынау лидер көсем дегендерімізде халықтың алдына шығып кішкене халықты алғай бастай ма десек өздерінің жеке басының амбициясынан аса алмай жатыр ал бәрібір бас біріктірмей жалғыз жарымда ешкімнің қолынан ешнәрсе келмейді бәріміз мына биліктің жиынтығы боламыз болды қызғындардың бұларды қызғын деп айтпасқа басқа амалым жоқ қазақтың жерін үстінің асының басын байлығының бәрін сатып бітті қазақтың жері шұрып тесік болды одан қарапайым халық бір тиын пайда көріп жатқан жоқ зиян шекпесе қазір әрбір елдің оннан тоғыз ауру ауыр болмай кетеді экологиямыз жоқ мына экологиямыз құтқарады соның мүддесін ойлайды деген байтақ партия азаматхан әміртайымыздың өзі аяз соғайық деп шапқылап жүр ей біз айналайын ау мына тесімізбен бен гресімізді жөндеп қауіпсіз жағдайға келтіре алмай жатқанда аяз соққанымыз не теңіміз біздің кішкене шамаға қарау керек қой көрпеңе қарай көсілдейді қазақ әлде жағымпаздықтың жөні осылай екен деп ауыздарың келгендеріңді айта бересіңдер ме иә қазақтар бауырларым әрқайсың әр қазақ мен жалғызым дейді бізде жалғызымыз оның ішінде мынау жаңағы мен айтып отырған прокуратура полиция кнб сот мод. мына дәрігер мұғалім бәріңде барсыңдар бәріңде қазақсыңдар маяқ отыра бермей жұмылу керек мына болашағымыз үшін саламатсыз ба ақтот ханым әрине дұрыс айтасыз келісемін толық өлі риза, риза болмай тірі байымайды дейді ол да рас нәрсе соларымызды қорғай елмай жатырмыз ғой біз тарихымыздан алшақтап кеттік тектігімізден түк те қалмады жұрдай болдық намыстан рухтан адамгершіліктен жұрдай болдық оның бәрі түсінікті жағдай мынау жүз жылдық 100 жылдық емес үш жүз болатын болды ғой орыстың қылдығында мына жүз жылдық ә, тің құлдығында соның идеологиясымен қазақтың сана сезімін құртты бұлар салт дәстүр наным ұғымнан жұрдай болдық қазақ бірақ <coughs> әркім жеке жеке айтқанан айтқанда еш пайда жоқ мына билік естімейді жұмылу керек бір ауызды болу керек халық бір жұдырыққа жұмылсақ қана әрекет жасай аламыз сонда ғана нәтижеге жетерміз бір қазақ үшін иә қарагөз мен айтып отырғаным да сол ғой мынау қазір тараздықтардың шаруалардың басына келген, келген нәрсе ертең бүкіл қазақстандық шаруалардың басына келуі мүмкін бәрінің малын тартып алады шытырып салдырады одан кейін қайтып күн көреді шетелге қаша ма шетелге баратын ақшасы бар ма оның қалтасында әлде осыған көніп отыра береміз ба менің өзім де ауылдан шыққан баламын мен оның үстіне мен сол тараздықпын жаным ашиды менің осы қайда бара жатқанымызды көбісі түсінбейді біздің біз қазір құздың алдында тісерлеп тұрмыз егер де қазір есіміз жиып сол тісерімізден тіземізден күтік көтеріле алмасақ құлаймыз бәріміз сол тұзға құзға алдымыз қара түнек мынау қазіргі бір бірімізді жамандап сатқын ой, сексот праволасный дегенді қоймасақ көрген күніміз осы болады 36-37 жылдардағы э, тарихымызды білесіздер бәріңіз мына 25 мың қазақтың беткістер нағыз қаймақ адамдары алаштың арыстарын осы өзіміздің қазақтарымыз сатқан қара сияқты сатқындар әзірде бар ондайлар арамызда біз өз қателігімізден өзіміз сабақ алмайтын халық екенбіз алдымызда бар ғой сабақ үлгі сол бір бірімізді сату сатқандық неге жеткізді бізді осындай жағдайға жеткізіп отыр мінекей бұдан артық қалай шыдауға болады мен түсінбеймін білмеймін баяғыда қазақ мал жан аман ба деп бірінші сенің жаныңды емес малды сұраған екен біз сол қазақпыз ғой малымыз тартып алса не боламыз біз жағдайымыз қандай болар екен жан жақты менің ойым шулату керек басқа паха амалымыз жоқ мынау бұндай бұндай тірліктің бәрін шешетін мәжілісіміз еді мәжілістегі отырғандарымыз көріп отырсыздар қазір олар таратылды енді орнына келетін нелерді көріп отырмыз солардың тізімдері шықты ол жердегі дәл қазір спискіге қарасам бір халықтың қамын ойлайды ау халықтың мүддесін жұмыс істейді деген адаммен шынымды айтсам көріп отырған жоқпын баяғы жартас сол жартас күйінде қалайын деп отыр ғой ол тағы да өте өкінішті біз білмеймін енді қашан бірігетініміз егер дәл осы отыра берсек отыз бір мен отыз екідегі ашаршылыққа одан кейін жаңағы отыз алты отыз жетідегі репрессия репрессия болып жүріп жатыр қазірдің өзінде шындықты айтқан белсенді азаматтар елдегі топырлап түрмеге қамауда елім жерім тілім азаматтар түрмеде отыр қазір аттың жақсы көрмеде жігіттің жақсы түрмеде дейді дәл сол заман болды қазір жақсыларымыздың бәрін түрмеге тығып қойды біз соларды да қорғауға шамамыз келмей жатыр менің айтайын дегенім осы еді қазақтар не ойларыңыз бар не істейміз не жасауға болады осындай жағдайда ақыл беріңіздер ақылдар мен бар айтайын дегенім осы сау қош сау болыңыздар бәріңізге аман болыңыздар